Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim Hoje estou aqui para fazer um slime de máscara facial que eu precisar, eu precisar de amaciante para lavar roupa Máscara facial, eu botei bem pouquinho E detergente, detergente vai ser o corante Aí também um pouquinho para mexer A gente vai começar despejando a nossa máscara facial aqui dentro a gente vai vir um detergente. Eu quero um rosa, mas, gente, ele é azul. Pode ser de qualquer tipo de mascara facial. Ah, mas eu quero uma rosinha, uma cor tipo roxa. Aí eu tô despedindo isso daqui. Olha, gente. Acho que no máximo assim. Deixa eu despejar mais um pouquinho vai ficar roxa. Pronto, tá bom. Aí a gente vai botar um amaciante agora. É bem pouquinho, porque se você botar muito ela pode ficar muito dura. Gente, acho que já gerei. A gente mexe. Olha, vocês estão vendo que já tá pegando a consistência de slime. A gente mexe bastante, ele tem que desdurar do pote. Pra, pra aqui, gente, pra vocês parecem meio que preto, mas pra mim tá um roxo aqui. Bom, gente, ó, ele tá ficando assim, mas vocês continuam mexendo. E já tem um pouquinho de máscara facial aqui, vou jogar. pronto. É, se ela tiver boa, não tiver grudando na sua mão, você já pode pegar ela. Ó, a minha não tá mais grudando na minha mão. Então deixa eu botar aqui as coisas aqui, gente, pra vocês verem como é que ela fica muito boa. Bom, peraí. Ela tá meio que grudando ainda, né? Mas se vocês quiserem botar mais, ela vai ficar dura. Aí ah, então, ó, você. É porque tem que esperar um tempo, gente, porque ela desgrudou da mandíbula sua mão. Olha, gente. Gente, ela estica bastante. Eu não sei se ela faz o clipe vem pra cá. Gente, faz o clique. Gente, é muito boa, Pera aí. Gente, ela, ela ficou uma roxa. Olha. Gente, é muito boa. Ela faz um estralinho. Vamos ver se ela faz uma, uma bolha. Porque as outras slime com cola faz bolha. E com essa não é com cola. Hum, meu Deus, gente. Não faz. Vamos ver. Olha isso daqui. Gente, ela estica bastante. Eu amei. Mas só que ela não faz a bolinha, não. Mas ela faz a zoada, faz o clique, faz aquela zoadinha da slime. Então, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!